um, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a barkan nan kun kina ran barkir ka cirku bayar wani video zora um, insha Allah da ran barkir ka cirku bayar wani youtube channel wani wa kun tizar mata chayu ba um, insha Allah da idan kun notin kan sun tanum sitin yanum gon video gana kana kun tuma abone da ne kare sai namzin jaharo sai misa wadno gana wa kun video tai da kai youtube borai kana sai kamar tinin mano lord kukulum um, insha Allah da kun ha kirka ci ban sirka ci ban sir matkan da zar matkan di tai tulo fotan kan di kan go haiwa bon kame Ah, hay wa bon profil bon din inshallah dai wodi ningen ka ce baran sem ah, mat kan da ngin photo da ga ajina am ko ga ngin misal bor fodo bor fon foto sammudo bor fogo ne haare bor fogo ne hari din foto sammu ni gun ko gi marani cere im te danga dai ceddo nin foto sammu way ben mu hin ko gangi hamid fo sammu nim ko kajar ga san tezan san mat kan dai ndi fota kan go taitilo bondi di am inshallah dai aram sidin yang arm guna video agan agan kan tuma bonne din arma kari saram zin jaharo samir se wadi no gana watul um kin video tari kay tu bore mo kan dan se arm sidin um yang maran kam nyawar samir se wadi no gana watul um kin wadno ganan ir videos mum du gabi youtube channel wona wara wadno gir mono gabi kanga dum du videos bo be ngana sa youtube channel wona kanga tar ma ta chawi bam am inshallah dai mum ko ko sintin wona video aram sai gina ma mi da sani bobo am to inshallah dai sama karam gonga the application wonga na sama kin application wona the kana ran sama karam gonga the application ne ne am to inshallah dai mum fro application na kin ne ke ban sama tan te go application inshallah dai sama kan gonga di go yakine kam insha Allah dai dirfa application wala kan se mon ma danga ya cina kan se subane insha Allah dai wane kar go dinga diganda hare wo wane ma mai talla yanno sarmat kan na ci amsira am insha insha Allah dai dinguna nan go wo am insha Allah dai dum furno din dum furno din sarmat kan wani di wa cine ina kar fura kan se sambu hinza halba kal camera wani bana sambu video wani wal binde gallery wani bana furo am insha Allah dai dum furno nan go wana bindora wana gallery insha Allah dai sarmat kan go zamno no fotai go am inshallah wala dum furara ngidi nango ma kani zabe sambo hinka photo non ban fro wal bende wal gari gallery wal bende gallery non ban fro inshallah wala dum nango woni ban nango woni ba kulkala fro agate am inshallah wala dum fro no deni am sanmat kan wonde acin inshallah wala dir ko su bandanga day fo mo dir mbayrum photos fo dak yacin sanmat kan wonde misali am irma dayri photos wona wodan sanmat kan wonde yacin wo sandem kan dia title obondini am to inshallah wadai sanu karan go diya woni gidi kan gane ya dinna agin ngir ma tu suga nan go ma me hayu tu ga nan wal na ma tu sing bon sai inshallah wadai ada am tu su mo abo da na tu su mo ga tu su halam su bani sanu kan go di bo am to inshallah wadai ding bani accende halam mananda imba mo ma mo ma mo ndi yawo sanu kan go di bo am inshallah wadai dum kar be na sanu kan go ngedi inshallah wadai ngidi na kan nin nan go fuwan to maton ni tegi ni de hayu fota ga dan kene ni ban dinga bani ma hayo gorande inchallahu de dina kara ngi dina go wona bonnan ko kan godi a ci no day amata kan go ya ci no day inchallahu de din kar kar di ak ni te kan na fuari na ko din kar no din day inchallahu kan sa mon ma nan tuna ni sa mat kan go ndi a ci ne am inchallahu de dina kar yawo mat kan go ndi bo denum kar na go wona wo mu tabaran sai nangona o inchallah wode salmat kango wendi woɗe am to inchallah aɗa ɗinna kare acine salmat kango wendi woɗi no kara kani foteɗo acine a hala kastomo banda won sena ɗayno inchallah ɗayri mo sambu o kare ɓaymo sambu am to inchallah wode nigi ɗinango ceɓeɗo fotanare ma sambu ka adan yacin salmat kango wendi wom am to dirka daari yacine da manandi hala mana yacine hala emi dabbera am to inchallah wode salmat kango wendi yacine woɗe a wona irke sto ganda wodin seyɗum koye samu fotoy ta tawi kala naci da seeɗa armo am to inshallah da ngidi wona yar kanda ngana wona no ta to ganda samul kina chance da am inshallah da ngidi ngana ya irga man diga ngas wanda samul karan go ngidi yawo am to inshallah da samul karan go di da cinan ngana ay ngi da yine san dai dai no kai kin futa sama cin samul karan go ngidi wo aske bi sai mo kan photo garet no na te san mat karan go di a cinan am to inshallah da samul karan go di a no ngana baga ngi te ga gana da sambu ga danga ra inshallah day sama gun fota dak ay fo misal ba borno ni ga danga jerga am am bo day mat gungu mat kan day bada am inshallah day nango ngi na say assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh am dingi bana goran nango inshallah day ngi nango bene hayo kango nango am non non kar ko furo nango inshallah day sarmat kan wo da ci ngi aka ke nango inshallah day sarmat kan wo non non furo am dinna nodin karra inshallah din gidi akanna ko agorani se mubara hari fur muba galaro so mon gidi wona talla no kirkan e de zama application mon bana application no kigi bana mayir mon bana fa gode ay uno ko so wodin sai ni so bay kan boy talla talla ni siba la ngano ni ko bana application ha inshallah de samut kina chance da am din fro inshallah din fro gallery sanamut kan wodi yawo am nigi di ngane ya akanda gorandi inshallah nigi di application mo mayo ngane agana na ngosa ngon kan go di yawa application ma no a wonno cem photo great nite am inshallah wade salmat ken go di am to nango ni ka video video mai inshallah wade ma video ka num sidin subscribe kare senum zinya haro samu so wonno gona wa video tere ke youtube bore mo kanda am aram dinyan aram kam nyodi samise wodno gir video zono gabi kinga namdu to borbo do wodno gin mono gabi kinga namdu video bo benga sa youtube channel wona wara kinga tizar mata chawi ba am to nan wona assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hadza wa salam kare ni jarko video stay fora am Allah da aram dinyan aram wona linko gisi description aram ku insha Allah da dan kara kona nan kan application